ಸರಿ ನಾವು ಇ ಟಿ ಸಿ ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನೀಗ ಇ ಟಿ ಸಿ ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವನಿಗೇನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಓದಿರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವಿರೋಧಿಸಿರಿ ಅಂದ್ರು ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೊಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಹುಷಾರಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇರಲಿ ಬಿಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಅಮೇರಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತುವರೆ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವರೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಶೋರೂಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಐದು ಜನ ಇದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಪದರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ನೀನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಅವನು ಸುಧೀರು ಇಲ್ಲಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಇವರು ನನ್ನ ಕೈ ಕದಲ್ದಿರಂಗೆ ಮೂರು ಜನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಲಿನು ಒಂದು ಅವನು ಯಾರು ಗುರುಭೂಷನು ಮತ್ತು ರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನು ಗುರುಪ್ರಸಾದನ ನಡೀಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕದ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ಓಡಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದ್ಲು ನನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಹಾಕಿದೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಲು ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇಷ್ಟು ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾನೇ ಪಡೆದಿರೋದು ನಾನೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕ್ಷಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವನು ಒಬ್ಬನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು ಬಾಲ್ವಿನ್ ಶಾಲೆ ಕೋಲಾರದ್ದು ಬಾಲ್ವಿನ್ ಶಾಲೆ ಬಾಲ್ವಿನ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋವನಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವನೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅವನದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳಿದೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಲೀಕ ಅವನು ಅಂಥದ್ದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಉನ್ನಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟು ಜಿ ಪಿ ಎ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಮನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಜಿ ಪಿ ಎನ್ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆಸ್ತಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ನಾವು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಭೆಯವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗವರೆಗೂ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಕೇಸಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಜಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವು ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ ವಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಧನ್ವತ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಆಕೆ ಆಕೆನೇ ಮಾಲೀಕ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಆರ್ ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಗುಳು ಮಾಡಿದ ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತುವರೆ ಸರ್